¿Lo oyes? Es el sonido del mar. O del bosque. O de una autopista. Es el sonido de un llanto. una sonrisa. De la multitud. O de la soledad. Del amor. O del odio. De lo posible. lo imposible. Es el sonido de todas las cosas que están ocurriendo en este mismo instante, en cualquier lugar. Es el sonido del tiempo. Ahora para. Este es el sonido del fin.